need ya Sleepless about your Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya channel Channel Kali ini saya eh, berada di jembatan Pantai Palo Tempatnya di kota Bengkulu sekarang saya ada di atas jembatan Pantai Kualo tepatnya di dekat wisata Baru di situ saya berada di jembatan Pantai Kualo beginilah suasananya di sore hari ini di sini ada sungai pembuatan kapal Itu ada pesawat nah dan di sini ada uh, nah, di sebelah kanan saya ada tempat wisata baru itu di bawah cuacanya mendung cocok sekali untuk liburan apalagi Eh, Ini juga terdapat orang pembuatan kapal nah, di Pantai Palau kapalnya gedang-gedang. ke pantai yang baru about you And I wonder if you dream about me too mungkin sekian video dari saya semoga kalian terhibur yang suka video saya jangan lupa di like, di komen dan di share juga ke teman-temannya sekian dari video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh when I need you Sleepless thoughts about your features When I awake I still dream about you I need you Sleepless nights about your features When I awake I still dream about you And I wonder if you dream about me too Till we run away from the city lights Up to the coast